No, mamma, eh, no. Lo conoscevi adesso?

Big time. Diba? Ano kaya, no? Diba, ano, diba? Mais je te rappelle que je suis à Paris, à Montmartre en ce moment. A plus. Thank you. Mm-hmm. nó là không tâm Thank you.

Got a bunch of you. Mais a pas de voiture

Thank you. olhar no. Thank